kurwa, kurwa, zajebisty, kurwa, kurwa, kurwa, chuj, kurwa, kurwa, no kurwa, dawaj manie. Chuj z kierownicą! Kurwa, rzeczywiście! Kurwa! Ała, ty wszystko było! Ała, ała, kurwa, ała, ała! O kurwa! Ała.